These are good eyes. I'm quickly getting used to them, brother. When you possess the same eyes, come back and face me. The scenes burned into these eyes that used to belong to my brother. They're disgusting and sad. They weigh me down, but that's only fitting. Just you watch, brother. Это отличные глаза. Я быстро к ним привыкаю, брат. Приходи ко мне, когда у тебя будут такие же глаза, как у меня. いい目だどんどん馴染むよ兄さん俺と同じ目を持って俺の前に来い